長いしょうちゃんしょうちゃん何やってんの何やってんの早く起きてそんなところで寝ると風邪ひくよ笑ってんだよ顔がうーん何驚いてえ翔ちゃん もちゃん大丈夫もういいもういいもういいもういい